solo sono O e quello che sarà un mondo tutti insieme senza più catene lo sai cosa è la libertà un libertad. natura magica sei già qua